sul microfono e ehm, un po' di slime sperando che non rovini il microfono perché io ricordo di aver già usato lo slime su un microfono di questo tipo oggi a riproporre lo slime col legno sarebbe stato meglio Gracias.